Sitten mennään meidän kaikista kiristäjimpään tuotteeseen, eli silmätuotteeseen. Tässä on kaikista eniten tätä Liftonin Express-muutetta, joka sitten kiristää. Ja tätä kannattaa vähän tehdä tälleen pyöräyttää parikuntaa ympäri, koska halutaan käyttää mahdollisimman puhtaana. Jos tuohon laittaa tämmöisen hyvin aralle alueelle tulevaan aineeseen, ylimääräisiä tuotteita, kun se pystyy tällaisella pienellä kilpailuksella selvittämään, että ne aineet sitten keskenään. Ihan sama juttu että kaikessa muussakin tämä muuttosysteemi on aika herkkä, eli se vähän roiskahtaa, niin mutta kun sitä laittaa rauhalle ja sitten tähän liittää yksi juttu. Tämä on niin kiristävä, että kun tätä laittaa tänne silmäympäristön alueella, niin mä suosittelen lämpimästi laittamaan kulmakarvaa tähän ihanaan sipeysryppyyn, joka lähtee tästä pikkuhiljaa sitten iän syvenemään. Niin siitä tulee ihan semmoinen tällä vielä vetäisin kahvin päälle, niin jo on silmät auki. Mutta en suosittele laittamaan paljon kristityyyden ohella se itkanen voi olla kuiva. Eli tätä voi sitten miettiä, että haluan tätä käyttää aamulla jotain vähän muistuttavampaa illalla. Tämä on semmoinen kuten nimikin sanoo, eyes wide open kieli, eli silmät tällä kyllä saa auki semmoisen, tuntuu nyt äkkiä kulmakarvossa, että on ihan hyvä. Mä varmaan saa silmiä kiinnittää